Man hat dann einen äh, Fernseher gemietet, den hat man dann im Labor aufgestellt. Äh, da ist eine ganze Gruppe, technisches Personal, Sekretärinnen, Studenten und so, haben die Mondlandung miterleben. Wir haben uns eigentlich überhaupt keine Sorgen gemacht, dass das äh, Mondfolienexperiment, dass das so richtig funktioniert. Meine Sorge war eigentlich mehr darum, ob die Astronauten am Schluss wieder zurückkommen. Bern hat relativ viel bekommen von diesen Mondproben. Das heisst, äh, meine Aufgabe wäre, äh, Tritium zu untersuchen. Das ist ein radioaktiver Wasserstoff, der mit einer Halbwertszeit von zwölf Jahren zerfällt. Und wenn man das misst, äh, an Meteoriten oder an Mondproben, hilft das, eine Zeitmarke zu setzen, wie lange die Probe äh, überhaupt äh, einer kosmischen Strahlung ausgesetzt ist. Ich würde sagen, einen ganz signifikanten Bruchteil der Mondprobe, die wir bekommen haben, ist von mir für das Prism-Projekt verbraucht worden. Und der Grund ist nicht, weil ich äh, so wichtig war oder weil man mir so hoch, meine Qualitäten so hoch eingeschätzt hat, sondern es war einfach notwendig Um so viel, viel äh, zu bekommen, hat man relativ, also mindestens ein Gramm oder noch mehr äh, Mondbrot müssen verheizen, um das rauszubekommen. Eines der Highlights war schon das Colisa-Experiment, wo wir das interstellare Gas äh, zuerst mal direkt messen konnten. Und zwar hat man das eigentlich schon vorher probiert. Also der Geiss und der Bühler haben ein Experiment geflogen mit der Long Duration Exposure Facility, also mit einem riesigen äh, Körper, den die NASA in die äh, Erdumlaufbahn gebracht hat. Und äh, dummerweise ist das Experiment das ist ohne Verschulden der Berner Leute äh, ist das, äh, mit der NASA in die Hose gegangen. Äh, zehn Jahre später habe ich mit äh, Russen zusammengearbeitet vom Space Institut in Moskau und die gefragt, ob sie interessiert wären, da mitzumachen. Man könnte das Experiment wiederholen. Wir haben genau von diesen Berylliumfolien. Die Russen waren sehr interessiert. Gewesen der Berner Beitrag ist vor allem darin bestand, dass man die Folie präpariert hat und draussen haben so einen einfachen Kollektorkamera aufgebaut und das Ganze nachher auf dem Meer äh, montiert, also auf der Raumstation Meer mussten die Astronauten müssen aussteigen und die aussen hermachen, herschrauben. Die Risiken, die die Astronauten sich da ausgesetzt haben, die waren enorm. Und meine, sie konnten ja selber entscheiden, ob sie raus wollen oder nicht. Aber am Schluss hätten wir uns noch Vorwürfe machen dass wir die ganze Sache angestiftet haben. Und das wäre nicht passiert, das ganze Experiment, wenn wir das nicht angeregt hätten. Und am Schluss hat die äh, NASA, dann haben sie noch miteinander gut können verkehren die äh, Folie zurückgebracht wie einen Film. Den konnte man hier im Labor analysieren und hat dort äh, haben wir die Isotopenzusammensetzung vom Helium oder den Fluss vom Helium im interstellaren Raum daraus herausdüfteln ich glaube, die Messungen das sind bis jetzt die einzigen, die man direkt machen konnte, auf diese Art. Und mit wenig Geld, also die Russen haben dann für sagen wir, ein Hundertstel von dem, was wir sonst haben müssen, auslegen für irgendwelche Raumexperimente, haben die das zusammengepastet. Dazu muss ich zuerst kurz sagen, was das Genesis überhaupt ist. Da hat man eine, unbemannte Sonde mit verschiedenen Substanzen als Einfangmaterial, so wie das äh, Aluminium mit der Sonnenwindfolie und das Berylliumoxid beim Colisa, hat man dort noch andere Materialien verwendet, für äh, den Sonnenwind einzufahren. Und das hat man während zwei Jahren auf dem Lagrange-Punkt L1, also der, der anderthalb Millionen sozusagen Sonnenwind aufwärts gegen die Sonne steht, hat man die Sonde dorthin gebracht und zwei, mehr als zwei Jahre dort exponieren und nachher zurückgebracht zur Erde. Und dummerweise ist dann bei der Landung, die auf äh, Fallschirmen hat stattfinden sind die Fallschirme nicht aufgegangen. Die Mission ist sozusagen im Sand der Utah-Wüste versplittert. Aber zum Glück haben sie die Leute von der NASA die Sachen doch einigermaßen zusammensammeln eigentlich hat man praktisch das ganze Programm, das man vorgehabt hat, äh, können durchführen mit diesen Voll. Und das war natürlich interessant, weil das sind dann nicht wie beim Apollo-Experiment nur ein paar Tage Expositionszeit, gewesen, sondern man hat auf ganz speziellen Targets äh, hat man können, äh, jahrelang eben Sonnenwind einsammeln Mir denkt der Sonnenwind speziell interessant, weil es Proben gibt, äh, von der äh, Sonnenatmosphäre. Die Sonnenatmosphäre hat man ja schon lange, also seit den 40er Jahren oder so, können mit äh, optischen Methoden die chemische Zusammensetzung untersuchen. Aber äh, Isotopenzusammensetzung, die eigentlich äh, sozusagen ein mehrdimensionales Bild liefern, nicht nur so ein zweidimensionales Bild von der Sonne und ihrer Geschichte, kommt man erst, wenn man eben die Isotopen misst.